Hej og velkommen til en øh, Kælderkøbing sommervideo. Denne gang der skal vi tale lidt mere om kameravogne. Jeg har lavet, bygget en ny kameravogn. Tegninger fra Gerhard nede i Tyskland, der har designet den her øh, vogn sammen med Vendred Andreas. Den er fantastisk smart. Den er 3D-printet ud. Så, og tegningerne ligger tilgængeligt, så alle kan printe dem ud selv og bygge sin egen kameravogn. Det smarte af den her vogn er faktisk, at øh, Øh, servomotoren, der sidder herinde, en lille servomotor for Ulenbrok, den er forsynet med en øh, dekoder, således at øh, ved at sætte øh, strøm på den, så kan man styre den, ligesom man faktisk styrer tog. Så på den her måde, der bliver konstruktionen meget, meget enkel. Som øh, kamera, der bruger jeg så et øh, Cube Plus, med andre kameraer kan også benyttes. Jeg tror nok, det er Cube Plus faktisk er, er udgået. Min gamle kameravogn, som nogen måske har set, den ser vi her. Der er meget lige på tandhjul forrest. Den gamle kan, øh, kameravogn, den var styret af en Arduino, som vi ser her. Og øh, der var batteripakke med, og øh, servoen blev styret af den her Arduino. Øh, og det hele det kunne så styres via en, øh, en app på sin øh, mobiltelefon. En lidt mere kompliceret konstruktion, men som stadigvæk fungerer fantastisk. Men i dag skal vi altså se på, hvordan man øh, bygger den her nye kameravogn, den nye 3D-printede kameravogn, og hvordan den, den kører. Til at bygge kameravognen skal vi bruge følgende dele. Vi skal bruge en digital servo fra Ulenbrock, det vil sige en, en servo, hvor, hvor dekoder er indbygget i selve servoen. Til chassiset skal vi bruge et 3D-printet øh, sæt. Det kan findes op på Things på GIF. Så skal vi bruge en øh, spændskive, 10 mm spændskive, nogle små skruer til at skrue serveren på med. Det fylder med serveren, Et kamera. Og så skal du bruge det værktøj. Et par file, skruetrækker, en lille smule smørelse til, til plastikdelene og noget 10 sekunders lim. Inden vi starter, skal vi sørge for, at alle grater er fjernet fra tandhjulene og fra chassiset her, hvor tandhjulene kører på. Der må ikke være nogen grater overhovedet. Jeg bruger samtidig noget smørelse til at og smøre plastikdelen med Ferrocco, som får det hele til at glide lidt lettere. Servoen den anbringes i det her hus. Jeg har forlænget ledningen lidt og sat et stik i, så jeg kan strømforsyne servoen fra den medfølgende vogn. Men vi sætter servoen ind i, i huset her. Sådan. Så har vi så de små skruer, vi sætter fast. Sætter den fast. Så skal vi montere tandhjulet. Vi skal muligvis lige files lidt. Vi tager en rund file og filer til, til tandhjulet passer. Det skal sidde stramt. Trykker det fast. Sidder stramt og lige. Sådan her, så er selve huset klar. Det monterer vi så ned i chassiset. Sådan her. Og tandhjulene, som vi har sørget for, at der ikke er nogen grater på. Vi har smurt dem lidt med smørelse, så det er fast her. Sådan. For at kameraet kan sidde fast, så bruger vi en 10 mm spændskive. Der er der er udfræsning i tandhjulet, således det passer. Lige giver et par ti, øh, dråber 10 sekunders lim. Således så er vognen klar til at blive monteret på fladvognen. Så har vi fået samlet vognen. I kan se, forrest har vi kamera til side, der øh, forsynes, strømforsynes fra den her Batman-vogn, hvor der er en slæbeskubber. Og øh, det kører vi i ledning her, og så et lille stik, så vi kan koble den fra sidde hernede. Så kan vi eventuelt sætte en lille anhænger på, hvis vi vil skjule ledningen. Sådan. Og så er vi faktisk klar til at prøvekøre kameravognen. Vi skal lige have sat adressen med mere på dekoderen. Vi ændrer de viste CV-værdier i eksemplet er adressen sat til DCC 300. I videobeskrivelsen findes link til Gerhards hjemmeside, der i detaljer beskriver, hvad der skal gøres. Der er en videre links til 3D-printprojektet, samt hvilke materialer, der skal anvendes. Så skal vi prøve at se, om kameraet fungerer. Vi kan se, at øh, kameraet er faktisk oprettet som et lokomotiv. Hvis vi drejer op for hastigheden, kan vi se, at kameraet drejer 90 grader. Kan vi køre tilbage igen. Hvis vi skifter retning på lokomotivet, kameralokomotivet, kører op igen, så kan vi se, at øh, kameraet drejer 90 grader den anden vej.